bem-vindo de volta. I'm James Gardner, teaching you American English. So, antes, do outro vídeo, eu ensinei I'm sick, I'm sick, I'm not sick, I'm better. Eu estou melhor, eu melhorei. Então, hoje eu vou ensinar vocês e uma diferença entre a some e a. Você vai usar para contábil ou incontábil. Some water, a Assim, eu tomei algum remédio. I took no passado, I took some e medicine. Medicine é incontável. Not I took a medicine. You can say I took a pill. Pode falar I took a pill. Mas você não vai falar isso porque parece que você está usando drogas ilegais. <laughs> The Lord Uh, I took some medicine. I drank some tea, hot tea, with lemon and honey. Eu bebi o chá, chá quente com limão e, e mel. Honey with lemon. I got some rest. Eu descansei. I got some rest. I got some rest. Eu descansei. I bought some cough drops. Mas eu não vou falar I use cough drops. I need cough drops. I bought cough drops. I like to take cough drops. Pastilha de tosse é cough drops. Uma coisa que você pode tomar para sua tosse. And aspirin. I didn't take aspirin. Mas muita gente vai tomar aspirin ou ibuprofeno porque isso é anti-inflamatório. It's an anti-inflammatory. Ibuprofen, aspirin. Aspirin helps with the headache. Mas eu quero falar, eu quero falar you're not sick. Eu espero que você não tá, tem gripe. I hope you get better. I hope you get better. I hope you get better soon. I hope you get better soon. Não esquece, inscreve-se, curte o vídeo. Se você quer aprender mais, isso foi meu dica para melhorar sua gripe. Bye! See you next time!